kami siguro magpakamatay dito, no? Loko. ang ganda ng, ang ganda ng pangarap mo. The best ka talaga. Oo, yung tatanong ka dyan, ganyan. Papasasabihin mo, ano? Goodbye, Philippines. Oo. <laughs> Ay, kuya, ah. galing mo scriptwriter, ha? Ah. <laughs> pangit lang yung pagkaka-install ng wire ng kuryente. nasira, nasira, no? nasira ang view eh.